Hej Ilka och välkommen tillbaka i studio. Tack så mycket. Detta är fortsättelsen på en video vi spelade in för två år sedan som du förhoppningsvis har sett rätt över denna filmen i eh, en av MUK-kurserna på Högskolan i Östfold. Eh, filmen ska vara en vidare dina tankar två år senare i förhållande till professionsfaglig digital kompetens. I två år nu har du varit prosjektleder för ett stort projekt som ska öka bevisstheten rundt profesjonsfaglig digital kompetens hos lärare på Högskolan i Östfold Har du förändrat någon uppfattning personlig av vad profesjonsfaglig digital kompetens är nu december 2019 kontra december 2017? Jag trodde först att jag hade det. Men eh, vi såg precis eh, filmen ovan och eh, jag blev överraskad att jag egentligen inte har ändrat uppfattningen så pass mycket. Men jag tänker att jag idag lägger ännu mer vikt på att vi som lärare måste lägga till rätta för att designa lärprocesser så att elever blir digitalt kompetenta. Så att de, när de kommer ut i livet, kan delta aktivt kreativt. Trygg i det digitala samhället vi har idag. Nu har vi jobbat med dessa lärarna i två år. Eh, vad syns du du har fått det speciellt gott eh, i förhåll till att, att få dessa lärarna att tänka på sig själv som professionsfagligt digitalt kompetenta? Helt övergripande skulle jag vilja säga att eh, det här, eh, det här var en resa. En eh, bevisstgöringsprocess för alla vi har haft många goda diskussioner och har blivit ja, mer bevisst om den digitala dimensionen vi har i samhället och i skolan. Och att vi måste lägga mer vikt på det i vår undervisning som modeller men också um, explicit. Jag hörde en tillbakemelding från en av dina deltagare eh, häromdagen på en evalueringsmöte. Och hon sa det på en väldigt fin måte att i de två första åren av projektet så har du liksom sett på dere IKT-pedagogene som de som var profesjonsfaglig digitalt kompetente. Og at det hadde vært en modningsreise for henne. Cirka to år nå inn i prosjektet så begynte hun å omtale seg selv som profesjonsfaglig digitalt kompetent. Føler du først og fremst at dere har vært på en reise sammen? Ja, det var det som jag också sa i eh, början av den här videon att eh, ja, jag känner en resa. Det är en mogningsprocess. Det, alltså det händer inte över natt att man eh, blir digitalt kompetent eller professionsfaglig digitalt kompetent. Um, vi har ju å ena sidan tittat på olika programvaror, hur de kan användas i undervisning, alltså så den, den här verktygskassan. Hur kan jag pedagogiskt didaktiskt använda um, ja, digitala förtällningar, um, filmredigering i min undervisning? Och så har vi också gått steget vidare, vad, vad innebär det egentligen? Jag hade en kollega som eh, kom för någon vecka sedan och frågade Um, ja Ulrika, nu har jag använt digital under, digitala förtäljningar i, um, i min, uh, mina naturfagslektioner. Um, ehm, har mina elever lärt mer nu? Och um, Det enda jag kunde svara det var, ja, jag vet inte om de har lärt mer i faget. Um, <clears throat> jag använder en annan sorts um, redovisningsform. Jag har gett dem andra möjligheter att kunna uttrycka sig, att kunna vara multimodal. Um, det är det ena. Det är verktygskassan, eh, digital förtäljning som metod, också för variationens skull. Men du har ju också lärt eleverna, eller har hjälpt dem att utveckla sina digitala färdigheter och sin digitala kompetens. De har lärt att redigera film, de har förstått hur man kan sätta ihop saker, hur man kan påverka verkligheten. Alltså man, när jag tänkte ta steget vidare nu till elever så lär de sig också att eh, man kan påverka verkligheten, att en, en film inte återspeglar verkligheten, men att man kan manipulera den. Och hur man då också själv kan bli manipulerad, så man blir mer kritisk. Sen har de behövt tänka på upphavsrätt. man inte bara kan ta alla bilder. Att man behöver större, att, um, i alla fall om man vill eh, republicera. Att man måste ha ett förhållningssätt till det. Um, beroende på vilka sorts förtäljningar de har lagat så behövde de också tänka på personvän. Så alla de här aspekterna kom in också. Så de, de har jobbat med sin egen digitala kompetens genom att du använder digitala förändringar. Så det är inte bara bidrag till faget, men också till färdigheter. Ofta när vi IKT-pedagoger snakker sammen om lærere, så är vi ofte litt fortvila. Det skjer altfor lite, det är er ikke progresjon osv. Eh, Vad tänker du har, har, det vært en utvikling på disse lærerne som du har vært leder for i løpet av disse to årene? Ja, det tycker jag. Alltså, om vi bara tänker den affärlighetsnivån. Eh, när vi började projektet så hade vi ju workshops där vi pratade om eh, skyrtjänster, förklarade vad, vad OneDrive är. Idag har vi många kollegor som faktiskt jobbar i Teams, aktivt delar dokument. Vi har kollegor som använder delade powerpoints i sin undervisning så att studenter kan samskriva. Så det, ja, det har skett en del här. Tror du de ser på sig själva nu, eh, det stora flertalet, som professionfagligt digitalt kompetenta eller tänker de framdeles att det är vi IKT-pedagogerna som är det? Jag vet inte. Eh, jag tänker att de själva ser att de är på väg att bli mer kompetenta, att bli mer profesjonsfaglig kompetenta. Så på en måte så har du fått en god del sånne delseiere på vägen med disse kollegaene. Det Att å, å tro att vi är i mål nu, det tolkar jag deg som att vi inte är. Vi är på en resa. Vi är på en, vi är på en resa, men eh, vi har kommit en bra bit på vägen. Alltså bara den här medvetenheten och den här bevisstgöringsprocessen som vi har varit igenom, det tänker jag är en eh, en bra bit på vägen och att, vi, att kollegan har skapat de har testat ut eh, att undervisa med teknologi. De är väldigt kritiska i vissa fall, vilket är bra, för de eh, reflekterar tillsammans i vilken grad det här bidrar till läring eller om det bara bidrar till att utveckla de, eh, elevers digitala färdigheter. Eh, <clears throat> hur man bör värdera um, olika programvaror eller digitala läromedel. Så um, jag tänker vi i alla fall satt den digitala dimensionen av skolan och samhället um, på, på kartan. Och vi, alltså det händer att vi kan komma till lunchen och så sitter kollegorna där och diskuterar fake news och, och så vidare. Så det, det tänker jag är helt fantastiskt. Så det vill jag säga att många av samtalen i lunchen de senaste <laughs> åren har varit väldigt mycket knutna till digitala problemställningar. Ja. Och det tänker jag faktiskt är um, en, alltså till, grunden till det är att vi har satsat på en kollektiv kompetenshöjning. Det är inte bara några personer hos oss som uh, har jobbat med digital kompetens och den, de resurserna som vi har skapat och har deltagit på våra, våra um, diskussionsmöten och samlingar, men alla. Och det gör att alla är med i båten, att alla vet vad man snackar om. Så vi har haft någon, någon delsägare på väg til dit vi är, men vi är inte helt i mål ännu. Journey, journey before destination. Eh, men allt kan ju inte ha varit rosenrött i den här resan. Det, det, det, det nekter jeg på en måte tro. Eh, hva har varit de största utmaningarna i denne seilasen? Tid. Alltså även om våra kollegor har fått avsatt tid i sina arbetsplaner så alltså det gäller att prioritera det arbetet också. Och ehm, det finns alltid annat att göra. Saker som bränner som måste lösas nu. Eh, och det, ehm, oavsett om man har 50 timmar, eller 70 timmar eller 100 timmar så man kan ju alltid jobba mer också. Och sen är också alla på olika nivåer. Vi har kollegor som startade på en rätt så hög digital nivå. Vi hade några som in, alltså absolut inte hade en aning om vad en OneDrive är. Så um, beroende på vad startnivån är så behöver man också mer tid för att faktiskt sätta sig in i allt. Hvordan har du møtt dette på veien for å differensiere? Vi har lagt uh, ribban på olika nivåer. Så vi, när vi såg att eh, det är personer som sliter, som måste komma igång, som behöver mycket hjälp, um, så har vi tagit en diskussion och diskuterat, okay, men du lägger ribban här, ta det i små steg. Och så har vi framförallt sett till att det fanns stöd tillgängligt, tekniskt stöd och pedagogiskt stöd. Så vi, vi har ställt upp <laughs> hela tiden. Många av våra studenter er jo de som er IKT-ansvarlige på sine skoler, eller skal ut og bli det. Eh, hvilke råd har du å gi de i forhold til å få kollegene på sin skole til å føle sig professionsfagligt digitalt kompetenta? Jag tänker det är viktigt att det är en kollektiv process. Alltså när ni jobbar med era kollegor, se till att de tillsammans kan diskutera, ge utrymme till det. Låt dem testa ut tillsammans, låt dem testa ut undervisningen, diskutera och skapa en atmosfär där det också är okej okay att saker och ting går fel. Ehm, det händer, alltså tekniken fungerar inte, eller att idéer man haft ehm, helt enkelt inte blir lika bra i verkligheten tillsammans med elever. Men det är okej. Okay. Och ehm, så får man diskutera vad som fungerade, vad som inte fungerade. Och så tänker jag det också är viktigt att det finns stöd tillgängligt. Det innebär inte att alla behöver det, men där och då när man känner oj, nu behöver jag någon tecknestötte eller vill gärna diskutera någonting så är det viktigt att eh, det finns en person som man kan eh, gå till. Det tror jag var det viktigaste. Lycka till!